mana mana orang bilang Ambon Maise Karena gini, uh, setiap orang menginterpretasikan setiap foto berbeda menghimbau kepada masyarakat lewat kebijakan. Misalnya begini, kalau ada event tidak boleh disponsor oleh rokok. Nah saudara-saudara, kita komitmen untuk stop rokok. saya mohon kepada anak-anak muda di kota Ambon untuk mari katong seng morokok.